Hola, soy Leandro Cafort y bienvenidos a, mi canal. en este video que pretendo que sea, que sea corto, quiero presentarles ah, de qué va el canal, ah, un poco de dónde vengo y a dónde voy. hasta el año pasado trabajé en marketing internacional, lo que siempre había soñado, y en el momento de quedarme sin trabajo me planteé si quería seguir haciendo lo mismo de siempre o, investigar un poco y cambiar. entonces me metí en esta búsqueda, abrí distintas puertas, abrí mi cabeza a distintas nociones, distintos aprendizajes, distintos conocimientos y sabiduría y mm, me fui hacia, obviamente para conocerme un poco mejor, hacia la meditación, eh, hacer introspección, a ver qué era lo que en este momento realmente me motivaba. Investigué también eh, mucho sobre, distintas eh, materias, ciencias, etcétera. sobre, también vi mucho sobre futurología, porque el mundo no está fácil y si cambiaba de área quería saber bien dónde me metía, si tenía proyección de futuro, etc. también, obviamente, eh, investigué bastante sobre teorías de conspiración en distintos niveles, ¿no? político, económico, histórico, etc. Ah, lo cual me hizo, me hizo plantear ah, que la realidad que me habían contado toda la vida no era la única, ¿no? Eh, me di cuenta también que, nuestra ciencia trata de estandarizar todo el conocimiento, normalizarlo para que nuestra mente esté tranquila, em, pero haciendo eso nos olvidamos de seguir nuestra intuición y seguir nuestro corazón. Em, posteriormente entonces me, adentré mucho en temas de meditación, de cómo ah, uno puede cambiar su propia realidad eh, con intención, con sus pensamientos, con las palabras, etc. Mm, y, a partir de allí me especialicé para realizar sanaciones con sonido, con energía, realizar meditaciones guiadas, etc. Al comenzar a brindar estos servicios, y a contactar gente ofreciendo y presentándome, estoy, estoy en lo nuevo, ah, me di cuenta de que muchísimas de las de los aprendizajes que yo tuve en este último año, eh, la gente a la que contactaba mm, no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Entonces, por esto me he visto en la necesidad un poco de ah, crear este canal también para divulgar eh, mis aprendizajes del último año, que creo que, pueden ser muy útiles para todos. Em, eso es todo por ahora. Em, les deseo un feliz solsticio, hoy 21 de junio, eh, y les mando muchísima energía ah, y bendiciones y amor. Hasta pronto.